A Barcelona hi ha una festa i tu hi estàs convidat. Anem a decidir el futur de l'entitat. Entre mars i muntanyes celebrem el plenari. Netegeu-vos les lleganyes, això no hi ha qui ho pari. Moment de retrobar-nos, moment de compartir, moment de transformar-nos, moment de transformar. Escolta'm bé. Des del Ter, som Bellgap, Vallès, Maresme, som Girona, Cat Central, Barcelonès, Nordoc i Tarragona. Són les vuit demarcacions que conformen Minyons. Ens hem ajuntat a